Los presagios de que el planeta cambiaría a peor ocurrieron y llegó el día, Madre Tierra se reveló, desgarró el cielo y descendieron infernales de calor que abrazaron alimentos y la piel del humano quemó, partió a llorar y el agua todo lo cubrió. Eh, la necedad de los hombres se hundió en el mar. Y si pudieras tú volver hacia atrás y poderlo parar, ¿qué harías tú para empezar? Somos el virus y el antídoto, hay solución. Somos el tema en este dilema, ah, la solución. Nuestro instinto, identidad quedó impregnada en ella. ¿Cuánto tiempo habrá que pasar para que nos demos cuenta? ¿Qué alto precio debemos pagar por nuestra inconsciencia? Vaya mamá se muere, no habrá una segunda oportunidad. El momento es ahora. ¿Qué harías tú para empezar, para cambiar? Somos el virus y el antídoto, hay solución. Somos el tema en este dilema, ah, la solución.